Oui. Quand est-ce que tu viendras jouer avec moi C'est ce qu'on dit. Quand les lapins pondront des œufs. marre La dernière fois, c'était quand les poules auront des dents. Aujourd'hui, notre mission récupérer la mallette. Mais quelle mallette Celle des bijoux. cas de pépin, on se retrouve tous à camion, ok Nous voilà dans le repère. On va s'installer, vous deux, à vos postes. Bruce et moi, on va près du pont. Hey Carl, tu peux venir on a de la compagnie. Hey, tu peux sortir. non, euh, la deuxième scène, c'est bon, il est pressé. Tu veux venir avec moi voir les lapins dans le jardin Euh, bah, je finis mon film et j'arrive. Bon, bah, je t'attends dehors alors. C'est bon, ça. Allez, euh, continue, les gars, c'est bon, il est passé, il doit aller. Bon, tu passes tes malettes ou quoi Il me reste une mission à accomplir. Euh, donc l'avion... Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a Mais non, mais j'en ai marre <clears throat> ¡Más! Simon, tu voulais pas jouer au Lego avec moi tout à l'heure